Aleyküm kardeşim. Ayhan abi kolay gelsin. Teşekkürler, işler. sağ olun. Nasılsın? İyiyim, hoş geldiniz. Buyurun. hoş bulduk. Ee, bugünkü konumuz Zafer Çarşısı. Çorum evet. Zafer Çarşısı. Evet. Siz de Çorum Zafer Çarşısı'nda e, yıllardır esnaflık yapıyorsunuz. Sene 1982'den beri Zafer Çarşısı'ndayım. Evet. Aşağı yukarı 38 senelik Zafer Çarşısı'nın açıldığı günden bellidir. Çorum'da Zafer Çarşısı'nda iş yapıyorum. Çeyiz üzerine çalışıyorsunuz. Çeyiz üzerine aynı branşımı hiç değiştirmeden ev tekstili grubu, çeyiz grubu devam ediyoruz bugüne kadar. Sene 1982'de başladığımızda küçük bir atölye olarak başladık. Zafer Çarşısı'nın yeni açıldığı o dönemlerde e, Zafer Çarşısı yarı yarıya boş olduğunda dükkanların yarı yarıya boş olduğu dönemlerde yani 50 dükkan varsa 25 kişi esnaflık yapıyorduk. Bu zaman içinde 5-10 yıl içinde bütün Zafer Çarşısı, bütün esnaflar doldu. Dolduktan sonra güzel bir iş potansiyeli yakaladı Zafer Çarşısı. Güzel bir iş potansiyeli devam ederek bugünlere kadar geldi. Ee, son 5-10 yıldır genel tabloda bakarsak Çorum genelinde, Türkiye genelinde işlerin durduğunda Zafer Çarşısı'nda da bu hareket yavaşladı. Ama Zafer Çarşısı hiçbir zaman geri adım geriye doğru bir şey dönmedi. Hiçbir kaybı olmadı. Zafer Çarşısı'nda bugün sektör hala güzel işliyor. Güzel Arada iş yapıyorlar. Herkes yani. Evet, aynen. Hiçbir dışarıdaki esnafınla içerideki esnafın arasında hiçbir fark yok. Ben 40 yıldır bu Zafer Çarşısı'ndayım. O günkü cirolarıma bakarak, bugünkü cirolarıma bakarak karşılaştırdığımda değişen hiçbir şey yok. Yani ortalama yüzdesel olarak e, hiç değişmedi. Olarak hemen hemen aynı hiç değişmedi. Ha krizlerde dışarı nasıl etkileniyorsa Zafer Çarşısı'nda etkilendi. Yani dışarı etkilenmeyip de Zafer Çarşısı etkilendi diyemeyiz biz buna. Evet. Potansiyel olarak Zafer Çarşısı'nda hiçbir kayıp yok. Zafer Çarşısı'nın esnaf geçmişi çok güçlü. Sağlam e, sağlam esnaf, sağlam iş, e, düzgün iş, Herkes birbirine sadakatli bir şekilde komşuluk düz, e, e, ilişkileri çok düzgün. Yani Zafer Çarşı'nda hiçbir sıkıntı yaşanmadı bugüne kadar. Bunu sadece kendinizden yola çıkarak mı söylüyorsun yoksa bütün esnaf, arkadaş, bütün e, esnaflarımız yani çok farklı. dört dörtlük esnafımız var Zafer Çarşı'nda. Yani esnaf çevresinde illaki ufak tefek dışarıda da oluyor, burada da oluyor. Bazı yanlışlıklar olsa da telafi ediliyor. bu Yani bir çarşının içinde yönetim olduğu için bazı hatalar olsa bile telafi ediliyor yani. Ufak tefek şeyler olabiliyor. Ama genel tabloda Zafer Çarşısı'nda hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Ama e, şöyle bir baktığımız zaman tabi Zafer Çarşısı bizim çocukluğumuzun çarşısı. En ufak mesela evet. ihtiyacımız olduğu zaman okul kıyafeti olsun ne bileyim bayramlık kıyafetlerimiz olsun. Sürekli ilk önce başvurduğumuz yer Zafer Çarşısı'ydı. Ama şimdi İnsanların e, tercihleri gitgide değişiyor. Bunun bilincindesiniz, hepimiz bilincindeyiz. Evet. Zafer Çarşısı e, son zamanlarda bahsettiğiniz gibi biraz daha bir adım geride kaldı gibi e, düşünüyoruz ama temel olarak sağ, e, şey olarak esnaflık kültürü olarak tabi sağlam temeller üzerine oturduğu için belki bir şeyler kaybetmemiş olabilir ama e, iş potansiyeli açısından e, biraz sanki e, Çorum'da biraz düşüklük yaşadı diye düşünüyorum. Siz bu konuda bir düşünce... Zafer Çarşısı'nda şöyle bir durum oldu. Eskiden 50 tane farklı sektörden esnaflarımız vardı. Evet. 50 tane farklı sektörden. Yani bunlar ne? İşte bir yorgancımız vardı. Çeyizci sektöründe 4-5 tane farklı vardı. Bayan giyimi vardı, erkek giyimi vardı. Ayakkabı sektörü Zafer Çarşısı'nda müthiş vardı. Tamam mı? Ondan sonra e, makyajcımız yani düğün işleri veren e, bu makyaj bujiteri mi deniyor? Evet. Bujuteri tarzı. Yani sektör olarak farklı farklı sektörlerde esnaflarımız vardı. Şimdi bunlar zaman içinde e, işi bırakmak zorunda kaldılar. Yani yenik düştüler. Becer, beceriksizlik demeyelim de yani sebeplerden baş, bazı sebeplerden dolayı bıraktılar. Zafer Çağrısı şu an potansiyel olarak 40-50 farklı sektör olarak değil de 5-6 sektör üzerine dönmeye başladı. Ha döndü ama bu sefer düğüncü çarşısı oldu. Yani Gelinlikçi çarşımız oldu. Sadece. Ha, sadece esnafta daralma oldu. İş potansiyelinde emin ol belki de yüzde elli artış oldu. Ben o kadar diyorum. Evet. Yani önceki senelere bakarak e, o 50 sektör farklı. Esnafın olduğu dönemlerde mesela 100 liralık e, bir ciro yapıyorsan bugün 5-6-10 kalem e, sektöre düştüğünde de %50 artış oldu cirolarda. %50 artış bu sefer düğüncü çarşısı olmaya başladı çarşımız. Düğüncü. Yine bir şey kaybetmedi çarşı. Yani bu sefer düğüncüler... Bu sefer düğüncüler kaymaya başladı Zafer Çarşı'nda. Düğün işleri, düğün yapacaklar sadece Zafer Çarşı'nda kaymaya başladı. Yani bir AHL'de mesela bir Zafer Çarşısı dışında o kadar gelinlikçiler bir arada çeyizciler bir arada yok. yok. Ama Zafer çağrısımızın içinde hem çeyizcimiz, hem gelinlikçimiz, hem düğün işi verecek elbise, bayan elbise, abiye çeşitleriyle iyi cevap veriyor şu, şu an. Çorum kazalarına, Amasya'dan, Merzifon'dan, işte Sulova'dan müşterilerimiz çok fazla. Yani bu sefer biz daha fazla cevap verme şansı bulduk. Yani şimdi zaten bir normal bizim buradaki ahali AVM ile kıyasladığımız zaman yani ikisi bir arada ikisi bir kefeye konulunca bir şey değil. Mümkün değil. Oranın alışveriş ve eğlence merkezi olarak geçiyor. Burası tamamen farklı. Tamamen farklı. Burası, tamamen sanatkarlığa ve potansiyel ikiye ayrıldı. Aynen. AHL ayrı müşteriye cevap veriyor. Cevap Zafer Çarşısı ayrı müşteriye cevap veriyor. Zafer Çarşısı'nın müşterisi AHL'ye gitmez. AHL'nin müşterisi Zafer Çarşısı'na girmez. Aynen öyle oldu. Şu an ikiye bölündü. Ha Zafer Çarşısı bir şey kaybetti mi? Yok. Ahirete adam yemesini, içmesini, kıyafetini belki farklı kıyafetler bulduğu için orada alıyor. İşi bittikten sonra düğün yapacak çocuğuna, nişan yapacak. Evet. Zafer Çarşısı'na geliyor. Hiçbir şey kaybolmadı. Zafer Çarşısı kesinlikle ticaretten taviz hiç vermedi. Bu da e, esnaflığın Esnaf ayakta. Ticaret esnaf esnafın hiç, hiç taviz verilmedi. Esnaflık ilişkilerinden kaynaklı. Tabii. Herkes birbirine tutumlu esnaflık anlayışı çok yüksek. Burada herkesin birbirine saygısı var. Bahsettiğiniz gibi daralma oldu ama sadece esnaf meslek gruplarında. Meslekte daralma oldu ama esnafta kesinlikle nakit olarak daralma olmadı. Yani dış e, cephesini falan gördüm gayet güzelleştirmiş. Çok güzelleşti. Çarşımızın yönetimi güzel çalışıyor. Esnafımız yönetime saygısı var. Yönetimin esnafa saygısı var. Yani iyi bir ilişkimiz var Zafer Çarşısı'nda. Çok mükemmel bir ilişkimiz var yani. Zafer Çarşısı olarak gerçekten ben 40 yıldır aşağı yukarı 40. yılımı dolduruyorum. Yani ben kendi potansiyelimde bir iş yapıyorum. Ufak, tefek, imalatım, kendim bir şeyler çalışıyorum, üretiyorum. Çorum halkına bir şeyler yapmaya gayret ediyorum, sunuyorum. Beğeniliyor yaptığım işler ama e, esnaf ilişkilerimiz çok mükemmel. Biz de esnafçılıkla nasıl biliyor mu Zafer Çarşısı'nda? O ona müşteri gönderir, o ona müşteri gönderir. Biz aslında bir dönem Osmanlı'yı yaşıyoruz Zafer Çarşısı'nda. Ahilik kültürünü, yaşıyoruz. İnan bak emin ol Zafer Çarşısı'nda. Ahilik kültürü bizim Zafer Çarşımızda devam ediyor. Esnaf birbirini düşünüyor. Bizim burada varsa burada, yoksa dışarıya yönlendiriyoruz. Ama esnafımızın burada varsa o ürün burada yani, yönlendiriyoruz e, birbirimize. Şimdi siz e, çeyizci olarak, e, çeyizci Ayhan Bey olarak komşunuzdaki e, komşunuzun satmış olduğu malzemeden de bilginiz var. Hepsinden bilgimiz var birbirimizin. Hepsinden bir, bilginiz var ki yani birbirinize yönlendirebiliyorsunuz. Yukarıdaki esnaf mesela e, Ayhan Bey'de bulunur. Çeyizci Ayhan Bey'de Aynen. kullandığınız üründe bir şey yaptığı zaman size yönlendiriyor. Aynen öyle. Hepimiz birbirimizin balını biliyoruz. Yani içindeki tam numarası ne kadar bilmiyoruz ama yani, mal çeşidini biliyoruz çeşit yani. Yani bir ayakkabıcı arkadaşımızda ne var onu biliyoruz. Bir oradaki arkadaşlar Atlan'da çeyizcilik ne var çeyiz ürünleri biliyor. Yani eliyle getiriyor herkes birbirine müşteriyi. Bu arkadaşa yardımcı ol. Bu bizden mesela mesela evet aynen bu şekilde. biz de yani eski kültür devam ediyor gibi bir şey. Daha hala yok olmadı. Bir AHL ile karşılaştırma. Bir AHL'de statü tamamen değişik. Herkes birbirine resmi, herkes müşteri birbirlerine yönlendirmiyor. Ara bul gibi misalinden herkes işinin başında. Bizde öyle değil. Konsept Biz, tamamen farklı zaten. Çok yani. farklı. İşleyiş ve amaç tamamen farklı. Çok farklı. AHL ile burayı karşılaştırmak bile çok farklı. Evet. AHL apayrı bir sektör. Biz apayrı bir sektörüz yani. Kendi çapında. Kendi çapında tabii canım ya. Yani. ediyor. Biz kendi tabii. Yani çok şükür şu an işte mesela bir korola işte virüsü dedik. Covid-19 mu? Covid-19 COVID mu? Neyse. Covid-19 mu? Dur nedir? E şimdi zafer çarşısında şu an tamam durdu işler. Dışarıda ne? Dışarıdaki dükkanların hepsi kapalı. Yani çoğu kapalı. AHL komple kapalı. Evet. Biz yine müşterimizi sıkıntıya sokmayalım diye işte 10 ve 6 arası yönetimimiz valilikten gelen bir şey var. Genelge, e, genelge var. O genelgeye biz uyuyoruz şu anda. O Sağ genelgenin olsun. üzerinde çalışıyoruz. Yine müşterimiz e, sıkıntı çekmesin geldiğinde, çıktığında bulabilsin diye cevap vermeye çalışıyoruz biz. Yine çarşımız yine hizmette, açık herhangi bir daralma bizim çarşımızda diyor mu? söz konusu hiç değil yani. Gerçekten sizden bu sözleri duymak e, çok güzel ama çarşımız güzel şey yok. Şey. Ben Memnunuz. Buraya gelmeden önce de e, düşüncemde şu vardı. Yani Zafer Çarşısı eski e, popülaritelerini yitirdi. Hayır. Yani hayır. şimdi insanlar tercihlerinde Zafer Çarşısı'nı kullanmıyor. Hayır. Çünkü çocukluğumuzda geldiğimiz için buralarda e, çocukluğumuz buralarda geçtiğimiz için şöyle baktığımız zaman içimiz gerçekten burkuluyordu. Ama Zafer Çarşı'nın zaten baş, başlangıcında zaten e, ahele gibi yeme, içme evet. zaten o kültür zaten bizde yoktu. Burada zaten mağazacılık, müşteriye hizmet kültürü vardı bizde. Kira aynı şekilde devam ediyor. Hiçbir değişen bir şey yok. Yani yeme içme kültürü eğer Zafer Çarşı'nı değiştireceğse biz ona değiştirmesin arkadaş diyoruz. Biz sadece müşteriye cevap yani verebilmek için yarışıyoruz. Biz kültürümüze bağlı bir şekilde devam ediyoruz. Ha onu koymak zor mu? Zafer Çarşı'mız çok fevkalade müsait. Yeme içme de koyabiliriz. Onları biz eski e, kültürümüzü devam ettirmek istiyoruz. Zafer Çarşısı sadece alışveriş merkezi olarak kalmasını istediğimiz için biz aynı eski o başladığımız yıllardaki gibi sadece alışveriş üzerine Yani. dönsün istiyoruz yani. Bu şekilde devam etsin. Yemek katı da konulabilir ama biz sadece Yani e, kendi kültürümüzde kendi yağımızla yani bu e, şekilde devam etmek devam istedik. Evet. istiyoruz. Yani yönetim de buna hiçbir zaman e, şey vermedi. Destek vermedi. Esnaflarımız da destek vermedi. Yani bu yemek kültürüne. Ha, o apayrı bir iş. O apayrı bir sektör. Onu apayrı düşünmek gerekiyor. O bu çarşıya olabilir mi, olmayabilir mi? Onun ayrı bir tartışması, ayrı bir şeyi olur. Yani görüşülmesi olur ama biz hiçbir zaman onu katmak istemedik. Defalarca yönetimde toplantı yapıldı. Yapalım mı, yapmayalım mı? Yapılmamasına karar verildi. Biz sadece müşterimize güzel bir şekilde ha kafeteryamız var, çay ocaklarımız evet, var. var. Yani oturma yerlerimiz var. Yani o konuda herhangi bir sıkıntımız yok. Müşteri gelsin burada tertemiz güzelce Mis gibi Zafer Çarşımızın e, yönetiminin bekçilerimiz güzel, hizmetçilerimiz iyi, dezenfektesi çok mükemmel, temizliği, titizliği çok güzel olduktan sonra e, bir yemekte eksik oluversin dedik yani. Bir yemekte olmayı versin. Yani. E bundan dolayı da çarşımızın kültürü devam etsin istedik. Bu şekilde de devam ediyor şu anda artık. Peki Ayhan abi e, yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim istiyorum. Evet. E, Zafer Çarşısı'nı tercih eden veya tercih etmek isteyen veyahut da Zafer Çarşısı'ndan haberi dahi olmayan insanlara buradan söylemek istediğiniz, aktarmak istediğiniz herhangi bir e, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben Zafer Çarşısı'ndan haberi olmayan insan zannetmiyorum bu çevrede. Yani e, Çorum ve kazaları, köyleri dahil, e, Yozgat, Amasya, dediğim gibi Solova, Merzifon gibi yerlerin de Zafer Çarşısı'ndan haberdar olduğunu ben varsayıyorum. Ki var, müşterilerimiz geliyor. Oralarda Zafer Çarşısı ismi e, sorduğumuzda arkadaşlarımıza biliyorlar yani Zafer Çarşısı'nın Çorum'da bir Zafer Çarşısı olduğunu. Esnafımızdan memnunlar bütün müşterilerimiz, oradaki müşterilerimiz. Defalarca benim Yozgat'tan işte dışarılardan gelen müşterilerimiz biz hususi geliyoruz buraya biz hususi Zafer Çarşı'nı buluyoruz. Yani hem hesapla bizim pahalı değil fiyatlarımız. Yani biz hizmet veriyoruz ama Uçuk halka fiyatlarımız da çok caziptir bizim yani. Fiyatlarımız da güzel. Ha müşteri temiz ve ticelik düzgün alışveriş yapmak istiyorsa Zafer Çarşı'na gelsin. Ben yani başka bir şey halka, halka hitap ediyoruz. Halkın Biz halka esnaftan güzel bir şekilde ürünlerimizi sunarak halka hitap ediyoruz yani düzgün alışveriş yapmak isteyen bütün hemşehrilerimiz, bütün e, şehrimizin dışındaki diğer şehirler dahi Zafer çarşısına gelsin. Görsünler alışverişini, fiyatlarımızı araştırsınlar, baksınlar ona göre tercihlerini Zafer çarşısından dolayı yapsınlar derim. Zafer Çarşısı kesinlikle mükemmel. Dört dörtlük gidiyor şu an. Teşekkür ederim Ayhan abi. Ben teşekkür Ağzına ederim. Sağlık. Teşekkür Bizi ederim. misafir ettin. Ayrıca Çok, onun için ne demek, ederim. ne demek. Her zaman için. sallarsanız bir veda edin. Hadi görüşürüz. <laughs> Eyvallah. Eyvallah.